Dilamotan sih agak namanya. gantungan di bawah. Oh, gantungan. Heeh. Oh. Aya tapi tingkongan. Aya tuh. dah Kalau orang tangan namun lamun naik di trek kabeh, kudu rapi Heeh. di trek kabeh mah kabala eueuh. Kabal kapan? Kalau bisa di trek di direkam belet. Iya lah, Oh, kalau nah, apa sih barai ini Barai ini. Kabal kita. Hah? Anu anu iya mah. Anu eta. Tahun iya, <laughs> Yang iya. Balik kali kade kade kurung Kade kade. Oh, dah kombinasina. Iya iya. Música Tutup pandai. Tutupan dua anak. Ini lagi melodi atau ada tengah. करता हूँ hanem po ka dyan, marga ba? Dahil Janganlah tali. cek oh, oh. C tes satu dua tiga tes C tes cek cek tes cek anyar eta di pan C Man, Maju coba Man. Iya, Janganlah langkahku kini. Nah, datang ke tempat Tes. Tes. Tes. Iya mau di live oke langsung live, Cek. Video live langsung itu live. live live eta langsung. Cek. Tuh, itu live gitu. Live. Tidak lagi live. live eta langsung langsung direkam, rekam. Test, A